おはようございますちょフォルテです本日はドッキリですイエーイそのドッキリはこちら初心者のふりしてピアノのレッスン申し込んでみたドッキリです僕の後輩がいるんですよその子が、まあ、なんか最近オンラインレッスンとかやろうかなとか言ってたので、知り合いをどうにかつてで、回って回って、ピアノのオンラインレッスンを申し込んできましたで、 まあ僕は初心者のふりをします。ピアノがめちゃくちゃやる気のあって、でもまだあの音とかも読めないしっていう感じのドッキリです。で、その後、ラーカンパネラが弾きたいと言って、教えてもらった後、めちゃくちゃラーカンパネラが引き出すドッキリです。しかし、一回だけ会ったことある後輩なので、顔がバレてます。だからこそ、変装しちゃうよドッキリの相手は、 ピアノをやってるピアニスト仲間の後輩です。大野っていうやつなんですけども、下の名前は、あだ名ではコヘマルとは言われてるんですけど、僕本名知りません。大野先生です。はい変身してきました名前は一応ジョイで申し込んでおります。というわけで、早速、やっていきたいなと思いまっちょピアノ始めた、ジョイです。みたいな感じのキャラクターでいきたいなと思います。ズームでやっていきたいなと思います。あ。 はじめましてあはじめましてこんにちはこんにちはえっとジョイさんですねよろしくお願いしますジョジョイですあジョイさんですかすいません失礼しましたジョイさんよろしくお願いしますえっとジョイさんはあの <laughs> 笑顔が素敵ですね。ありがとうございます。えっと、ピアノはどれくらい演奏されてきましたかピアノは3日目です。 3日目ですか。そうなんですね。それはびっくりですね。そっか。えっ、ー、と、そしたらあまりあの調整されてきた曲もないということですかそうですね。猫踏んじゃったとか。もともと、もともと趣味でやってて。あ、そうなんですか。で、なんかやっぱちゃんと弾きたいなと思って。なるほど。ありがとうございます。それじゃあ早速なんですけど、ちょっと猫踏んじゃったを聞いてみたいなと思うんですけど。 弾いていただいてもいいですかななるるほほどどありがとうございます。あの場所がちょっと鍵盤の場所が低すぎる気がするんですけど、あちょっと上じゃなかったかな。うん。もうもう一個上ですかね。 上です。もうちょっと、もうちょっと戻ってきてください。あ、そこですね。そこです、そこです。ありがとうございます。えー、っと、そうですね。この音ですね。今ちょっと。これ何の音ですか、はい、あ、これはですね、歯のシャープになります。あと、猫踏んじゃった あ3日間で仕上げたんですかそうですね。すごいですね。ありがとうございます。そうですか。なんかやってみたい曲とかありますかあーと、やっぱ、ラ・カンパネラっていう曲。あー、なるほど。大変難曲ですよね、ラ・カンパネラは。やっぱ難曲なんですかいや、あの曲は本当難しいですね。でも頑張ったら弾けると思います。あー、ほんまですか実を言うと、 はい指の番号とか、うんうん、あと音が分からなくて楽譜が読めないんですよ、はい、なるほどなるほどどうしたらいいかなと思ってじゃあ鍵盤の音から覚えていきましょうはいそうですそのまま順にいってください い表情もつけてきましたね。これが音階です。ドレミファソラシド。これが波長調。波長調。はい。セードゥアってことですかおお、そうです。セードゥアです。はい。ギターかじってたんで。あ、ギターをやてたんですね。なるほど、なるほど。そうですね。そしたら、えー、音階は大丈夫そうですので、はい。えー、早速。 何か曲の方に行ってみたいと思いますはいはいやってみましょうはいどうしましょうラカンパネラ早速行っちゃいますかいや練習したんですよ先生あ練習したんですかはい素晴らしいですねじゃあそれ聞かせてください聞かせるほどじゃないんですけど <laughs> ええええ大丈夫ですよありがとうございます るほど。はい。あ、ありがとうございます。えっと、じゃあ早速、レッスンをしていきたいと思うんですけど、はい。最初の音が、あの左手の音が、ちょっとまた低すぎるかなと思う。低音が好きなような感じですね。まえっと、もうちょっと上の音域で、この音になります。ああ。もうちょっと上ですね。はい。何やってんだよ、俺。 そうです。これで合ってますか、先生。はい。やっていいですかあ、どうぞ。はい。お願いします。ありがとうございます。えっと、ちょっと、あのー、鋭すぎるっていうか、まあ、ちょっと、 強引に行き過ぎてる感じ、もうちょっと、あのー、ここはピアノの強弱だと思うので、もう少し柔らかく。ああ、綺麗。柔らかく弾いてみてください。はい。柔らかくっていうのは、その、力抜いたらいいんですかね、結構、イメージとしては。力抜いて、そうですね、あの、手首のこの動作を使ってですね、 く柔らかくして弾いてみてください。あ、なるほど、ありがとうございます。ちょっとですね、あの、やりすぎだけれども、まあ、そんな感じで演奏していただけたらいいかなと思います。ありがとうございます。 じゃあちょっとゆっくり弾いていきますので、はい。えっ、ー、と、音を拾ってみてください。ありがとうございます。そうですね。右手からじゃあゆっくりいきますね。ここまで行ってみましょう。じゃあ弾いてみてください。わかりました。お願いします。 あ、ベースかじってたんで。ジョイ君、完璧だよ。ま、ジョイ君、どうしてどうして先生、僕、ピアニストなんですよ、実は。え嘘え、先生、一回会ったことありますよ。えー、えー、えー、えー、えわかんないです、わかんないです。え、ピアニストの方ですかピアニストっすよ。ちょっと待ってください。 <laughs> どういうこと おはようございますちょウォルテですやられたややられたマッチョやマッチョさんやジョイです先生先生ジョイですいやキャラ濃すぎると思ったんですよ <laughs> しいなと思ったんですこんな人来たのと思ってやられたポルテさんじゃないですかいや久しぶりだね久しぶりですまあでもやっぱ1回とかしか会ったことなかったけどやっぱ分からんやろいや全然気づかなかったですまあでもねすごい変な人来たと変な人言うなというわけでねえー、ありがとうございます大野先生と今日まさかの僕がドッキリを仕掛けちゃいました 参りました <laughs> というわけでありがとうございますバイバイありがとうございます大野先生でした一応ねリンク貼っとくんでまた見てくださいお願いしますはいメテクラタイムありがとうライムよければグッドも押タイムなんならチャンネル登録してねゴリマッチョオサマッチョマッチョマッスルマッスルバイ